Bom dia, galerinha. Deixa eu puxar esse fio aqui, vai que tá feião. Melhorou? Melhorou. Então, nós aqui de volta com a XTzona. Pronto, deixa aqui pra melhorar o áudio. É, pra fechar não, a porra do botão daqui, tá eu acho. Tô não, fio. Cadê? Tá ok agora, beleza. Porra, mas você quer vender a moto? Vou vender. Tava com o mecânico. Tá dando grau nela. Quer dizer, passou mais tempo na mão dele do que eu previa. Não por ela precisar de tanto tempo para manutenção. Foi Falta de, falta de tempo minha para ir buscar. Essa correria de trabalho, pós, evento. Aí tava foda. Essa cordinha, deixa eu ver, eu vou prender aqui com ela andando. Então, acabei de comprar o kit da, da Lander. Cento e quarenta kit da Lander acho que é MC com O-Ring, que é o retentor. Também comprei 2 litros de Amalube, trocar o óleo de minha bichinha. Comprei os parafusos do protetor do retentor de bengala. Agora sim, tá bonitinha. Tristezona, foi o que nós fizemos. Trocou o filtro de ar. Tava sujo. Nunca tinha trocado também, né? Ainda era o original. Trocou bastante. É, fizemos a limpeza no carburador e trocou vela agora tá suave na nave. Maravilha. Rada, rada, rada, rada, rada, rada, rada. da landa, né? Que você olha pro painel, vê as horas, toda hora bato o olho aqui no painel. Não tem horas, majestade. Deixa eu até se retrovisor. entrando. Ah, trezentas aí? olha, ir, nega. Sem pressa. está apreciando o passeio. tá na saudade. Tristezona. Ó, nego. <laughs> pois é, pois é. <laughs> Eu sabia disso. <laughs> Você não ia passar ali assim. Ô amigo, que susto é esse? E assim faremos. central agora. estamos novamente. Nosso velho percurso. Eita tá porra. <laughs> Rapaz, vou passar esse cara. <laughs> Ele me deixou preocupado agora. Deixa eu embora, deixa eu embora. Quero mais ficar brincando de andar atrás de você não. Não me gusta kamikazes. Só que trocou o asfalto, ficou tapetinho. Falta repintar as faixas. E aqui falta recapear. subir aqui porque tá tranquilo. Trânsito tranquilo. Um dia bonito. É, rapaz, parece cena de filme americano, faixa etária 12 anos. Aqui não passa não. É, quer dizer, não vou forçar. na embreagem. Aí tem essa zoadinha. É, galerinha. Já deu. Fiz tranquilo, passeiozinho. Vamos ficando por aqui esse videozinho maresia, ok? Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.